Multiply your business by using Facebook marketing यस जस्तो टाइटल छ मलाई विश्वास छ कि यो ट्रेनिङ पश्चात तपाईँहरूले यो जति पनि प्र्याक्टिकल कुराहरू सिक्नुहुन्छ यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो एफिलिएट मार्केटिङमा आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ बिजनेसमा अथवा आफ्नो लोकल बिजनेसमा तपाईँहरूले चाहिँ फाइभ टाइम्स टेन टाइम्स र ट्वेन्टी टाइम्स आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्ड अथवा इन्क्रिज अथवा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहोस् र तपाईँहरूले डेफिनेटली सक्नु पनि हुन्छ यो मेरो विश्वास छ तपाईँहरूमा र आज यो सेकेन्ड च्याप्टरमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यो सेकेन्ड च्याप्टरमा एकदमै ब्युटिफुल थिङ्स ब्युटिफुल च्याप्टर्स हामी पढ्नेछौँ र enjoy the session let's go exact into the topic यस यो च्याप्टरमा फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई four tips to turn your को leads into paying customer or using Facebook ads right भन्नुको अर्थ तपाईँलाई म चारवटा टिप्सहरू दिनेछु जुन चाहिँ तपाईँको केही पनि तपाईँको बिजनेसको बारेमा ब्रान्डको बारेमा सर्भिसको बारेमा तपाईँको अडियन्सलाई थाहा छैन कस्टमरलाई थाहा छैन which is call cold leads है तपाईँको अब अनलाइन मार्केटिङको भाषामा लिड्स होइन यो कोलेट्स भन्छ कोलेट्स भनेको बिल्कुलै केही पनि थाहा नभएकोलाई पनि तर कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ किन्ने बनाउने तपाईँको प्रडक्ट युज गर्ने बनाउने तपाईँको चाहिँ सर्भिस प्रयोग गर्ने बनाउने सो त्यो कुरा चाहिँ चारवटा स्टेप्स फोर स्टेप्समा फोर टिप्स म तपाईँहरूलाई चाहिँ दिनेछु जो चाहिँ एकदमै केही थाहा छैन उनीहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने बनाउने त कसरी चाहिँ पेइङ कस्टमरमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ल्याउने राइट सो तपाईँहरूलाई म सेयर गर्छु selling products or service to cold audience is very difficult यस डेफिनेटली पनि एउटा चाहिँ केही पनि अननोन पर्सनलाई अननोन अडियन्सलाई तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट सर्भिस सेल गर्नु एकदमै गाह्रो कुरा हो these people don't know and who you are they don't know have a relationship with you and they don't trust you yet right किनभने तपाईँ के थाहा छैन अनि तपाईँसँग कुनै न त नाता सम्बन्ध छ होइन सो त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँलाई ट्रस्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई they don't trust you but with the right strategy you can turn your cold leads into warm or lead hot leads right भन्नुको अर्थ तपाईँले एउटा राइट स्ट्राटेजी चाहिँ तपाईँले चाहिँ राइट राइट वेबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्र्याक गर्न जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो कोल लिड्सलाई पनि वार्म अथवा हर्ड लिड्समा तपाईँले चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ राइट अथवा पे पे गर्नेसम्म तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ सो त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर वान भनेको चाहिँ choose the right advertising objectives right chapter वानमा पनि हामीले केही हदसम्म पढ्यौँ तपाईँले नम्बर वान भनेको चाहिँ राइट अब्जेक्टिभ्स तपाईँले चाहिँ एडभर्टाइज गर्दाखेरि चुज गर्न सक्नुपर्छ there are quite few objectives to choose from Facebook ads है फेसबुकमा एड्समा चाहिँ तपाईँको अब्जेक्टिभ्सहरू तपाईँले चुज गर्न पाउनुहुन्छ but when targeting a cold audience it's best to choose either brand awareness or reach help to generate interest for your business भन्नुको अर्थ तपाईँको चाहिँ जब कोल्ड अडियन्सलाई तपाईँले कम्प्लिटली नयाँ अडियन्सलाई तपाईँले टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ एडभर्टाइज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ अप्सनमा चाहिँ ब्रान्ड अवेरनेस अथवा रिच भन्ने अप्सनलाई चुज गर्दा चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ तपाईँको बिजनेसमा चाहिँ right getting too aggressive by selling something them the first time will turn them off your brand होइन तपाईँले चाहिँ एग्रेसिभली एकैचोटि कल टु एक्सनमा जानुभयो भने चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ नमान्न पनि सक्छन् उनीहरूले तपाईँको एडलाई चाहिँ रिजेक्ट अथवा चाहिँ टर्न अफ गरिदिन पनि सक्छन् राइट त्यो कारणले गर्दा तपाईँले राइट एडभर्टाइज गर्ने त्यो चुज गर्न पनि अब्जेक्टिभ्सलाई चुज गर्न पनि सक्नुपर्छ नम्बर वान नम्बर टू भनेको चाहिँ produce content that shows you are an expert your field एकदमै मेरो मनपर्ने यो सब्जेक्ट हो तपाईँले चाहिँ यस्तो कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहोस् होइन जसले चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा आफ्नो सर्भिसमा आफ्नो प्रडक्टमा चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गरोस् so produce the content that shows you are expert in your business right promoting information blog post होइन ब्लग पोस्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ केस स्टडिजहरू white papers and other similar valuable content so positioning your brand as an industry leader will work wonder for your business right tapaile yo type ko garna uh, garnu bhayo bhane eh, ni blog post haina tapai ko chai bibhinna content post valuable content update gardai janu bhayo haina भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नट ओन्ली आफ्नो बिजनेस मात्र नभएर एज अ होल बिजनेसमा नै एज अ लिडरको रूपमा तपाईँ चाहिँ एज अ सरप्राइजले तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिसन पाउन सक्नुहुन्छ right so people will appreciate the value you offering for free and would be more willing to up their wallets for your products and services right तपाईँले तपाईँले जति त्यो कुराहरू गर्दै जानुभयो भने के हुन्छ त एप्रिसिएट गर्छ उनीहरूले अनि they are ready to work for you होइन तपाईँसँग काम गर्नका लागि उनीहरू तयार हुन सक्छन् अथवा उनीहरू चाहिँ पर्चेस गर्नका लागि तपाईँको प्रडक्ट कन्ज्युम गर्नका लागि उनीहरू चाहिँ रेडी हुन सक्छन् यो किसिमको एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि राइट थर्ड भनेको चाहिँ थर्ड स्टेप्स के हो त तपाईँले चाहिँ कोल्ड लिड्सलाई चाहिँ हट लिड्समा कसरी कन्भर्ट गर्ने थर्ड स्टेप छ सो प्रुफ द्याट यो प्रडक्ट्स वर्क तपाईँले चाहिँ प्रुफ केही प्रुफहरू देखाइदिनुहोस् होइन टेस्टोमोनियल्सहरू देखाइदिनु how to testimonials and how to video videos are popular among cold audience होइन तपाईँको चाहिँ if you have got a good product showing proof that actually work is good stuff तपाईँले चाहिँ टेस्टोमोनियल्सहरू तपाईँको चाहिँ ब्याकइन्डमा तपाईँको चाहिँ बिहाइन्ड द सिनको कुराहरू तपाईँले चाहिँ एक्चुअली वर्क गरेको देखाउन सक्नुभयो भने त्यसले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेइङ कस्टमरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ फोर्थ भनेको चाहिँ let your audience get to know so they will trust you है भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि there are plenty of business advertising on the internet. I know there are Facebook, but there are advertising version. I know fourth tips, but not everyone gets personal with their audience. Sure, they will put up a nice ad using stock photos or stock videos or when you say use Gari Rahe Konsan but putting on behind the scene videos or anything that provides you you and this design तपाईं ले अपनो behind the scene को videos or stock photos or customer photos or, औरो आइना मैं ले first chapter में अपनी मानी को थी त्यो कुरा आरो तपाईं ले प्रयोग करनु भाई वने सही यो क्यों much better उनसे तपाईं को सही even those who have never heard of your brand before आइना भलै त्यो तपाईँको ब्रान्डको बारेमा प्रडक्टको बारेमा पहिला नसुनेको नै किन नहोस् तर who became curious about you तपाईँको बिजनेसको बारेमा चाहिँ क्युरियस हुन्छन् and will read up your business तपाईँको बिजनेसमा उनीहरू चाहिँ रेडी हुन्छन् तपाईँको बिजनेसको विषयमा उनीहरूले चाहिँ पढ्छन् राइट फाइन्ड आउट गर्छन् so them who you and your team होइन उनीहरूलाई तपाईँको हुनुहुन्छ तपाईँको टिम को को हुनुहुन्छ देखाउनुहोस् will engage your audience and convince them you are not going to be running with a way with their money तपाईँले चाहिँ यसरी तपाईँको टिमलाई तपाईँको बारेमा चाहिँ देखाएर चाहिँ कन्भिन्स होस् कि जस्ट तपाईँले चाहिँ उनीहरूको पैसालाई ग्राप गरेर तपाईँ आउट हुँदै गइराख्नु भएको छैन भन्ने तपाईँको प्रुफ होस् होइन तपाईँको टिम होस् तपाईँको एउटा चाहिँ बिजनेस होस् अथवा तपाईँको स्टोरी होस् त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पर्चेस गर्न चाहिँ बाध्य हुन्छन् अथवा चाहिँ उनीहरू चाहिँ कोल्ड लिड्सबाट हट लिड्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्भर्ट हुन्छन् सो यो चारवटा टिप्स मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ राइट अब म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट सिकाउन चाहन्छु five ways Facebook ads you can help grow your business तपाईँले चाहिँ पाँचवटा स्ट्राटेजी प्रयोग गरेर पाँचवटा बाटोहरू जुन फेसबुक एडबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ ग्रो गर्नको लागि चाहिँ वृद्धि हुनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छन् त्यो वेजहरू के के छन् त भन्दाखेरि whether you are running on uh, online or offline business investing in facebook ads will help to get the word out about your business quickly and पेनसिपले होइन तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा रन एड रन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको छिटोभन्दा छिटो चाहिँ रिच आउट हुन मद्दत गर्छ here's how Facebook ads can help you right यहाँ चाहिँ तपाईँलाई म सेयर गर्न चाहन्छु कसरी चाहिँ फेसबुकले चाहिँ काम गर्छ त नम्बर वान भनेको चाहिँ कस्ट एफेक्टिभ सल्युसन हामीले पहिला पनि पढिसक्यौँ होइन पहिलो च्याप्टरमा पनि कस्ट एफेक्टिभ एउटा चाहिँ you can advertise a plenty of other platforms none are as affordable as Facebook होइन अरूमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ बट उनीहरूको के हुन्छ त एकदम हाई कस्टको हुन्छ तर एउटा कस्ट एउटा मिनिमम कस्टमा तपाईँले फेसबुकमा एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुन्छ राइट यो मैले भन्दै आइराखेको छु you can set your own budget होइन तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ start advertising at five dollar day होइन अथवा चाहिँ पाँच डलर होइन अमेरिका यो कन्ट्री अनुसार पनि हुन्छ नेपालमा त वान डलर टु डलर गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ right and reach out people one to reach तपाईँ जतिमा पुग्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ पुग्नको लागि तपाईँले सेट गर्नुहोस् होइन it's not uncommon to see one hundred percent or one thousand percent even ten thousand RI from investing Facebook ads यस एकदमै म एग्री गर्छु कि तपाईँले चाहिँ टेन थाउजन्ड पर्सेन्ट तपाईँले साँच्चै नै तपाईँले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ क्या फेसबुकमा तपाईँले यदि एडभर्टाइज गर्नुभयो भने तपाईँले टेन थाउजन्डको एडभर्टाइजिङ गर्नुभयो भने कम्तीमा तपाईँको राम्रो मार्जिनल प्रडक्ट छ भने तपाईँले फिफ्टी थाउजन्ड वान लाख एबको सेल्स गर्नका लागि कुनै ठुलो कुरा छैन फेसबुकको थ्रुबाट सो इट इज एकदमै वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टिड छ क्या राइट इभन मैले हामीले यस बेसी प्रमोट गर्छौँ फिफ्टिन डलरको प्रमोसन गर्दा फिफ्टिन डलरमा पन्ध्र सय दुई हजार त जान्छ नि हाम्रो सेल्स भइरहेको हुन्छ तपाईँको three lakh four lakh sales भइराखेको हुन्छ इट्स ए ट्रु मैले तपाईँहरूलाई साँचो बोल्दैछु राइट सो त्यो कारणले गर्दा यो एक्ज्याक्ट हुन्छ तपाईँको चाहिँ आरओआई आउने चान्सेस देन म्याक्सिमम हुन्छ तपाईँको बिजनेसको राम्रो मार्जिन छ भने this is specially true when you do your homework है तपाईँले जब होमवर्क गर्नुहुन्छ होइन न्यारो डाउन तपाईँको चाहिँ यो अडियन्स टु राइट पिपल होइन तपाईँले चाहिँ जब होमवर्क गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो अडियन्स स्पेसिफाई स्पेसिफिकली चुज गर्नुहुन्छ र वर्कआउट गर्नुहुन्छ यसले वर्क गर्छ राइट नम्बर वान अब नम्बर टू भनेको चाहिँ रिच योर टार्गेट अडियन्स तपाईँ जतिमा पुग्न चाहनुहुन्छ त्यतिमा नै तपाईँ पुग्न सा सक्नुहुन्छ अथवा जुन अडियन्सलाई तपाईँले टार्गेट गर्नुहुन्छ त्यही त्यही अडियन्समा तपाईँ पुग्नुहुन्छ यसरी पनि तपाईँको बिजनेसलाई चाहिँ ग्रो गर्नका लागि फेसबुकले हेल्प गर्छ सेकेन्ड थर्ड भनेको चाहिँ गेट ट्राफिक इन्स्ट्यान्टली भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि फेसबुकमा जस्तो यत्तिकै तपाईँले डुल्दै डुल्दै हेर्नुभयो भने तपाईँले ट्राफिक अथवा कस्टमर होइन गेट ट्राफिक भनेको कस्टमर हो है तपाईँको ट्राफिक प्रस्पेक्ट लिड्स नजुक्किनु होला तपाईँको ट्राफिक इन्स्ट्यान्टली तपाईँले एक दिनमा कति चाहनुहुन्छ त्यति नै पाउनुहुन्छ इन्स्ट्यान्टली त्यो एकदम तपाईँले चाहिँ म्यासिभली तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्न अथवा ग्रो गर्नको लागि यसले पनि ठुलो मद्दत गर्छ होइन पाँच सय चाहनुहुन्छ कि हजार चाहनुहुन्छ कि दसजना चाहनुहुन्छ कि बिसजना चाहनुहुन्छ कि इन्स्ट्यान्टली पाउनुहुन्छ क्या राइट सो फोर्थमा भनेको चाहिँ build relationship with your audience तपाईँले जब चाहिँ टार्गेट गर्नुहुन्छ रिटार्गेट गर्नुहुन्छ होइन यो कन्टेन्टहरू अपडेट गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ एक्स्ट्रा भ्याल्यु अफरहरू दिनुहुन्छ सो त्यो त्यसले चाहिँ रिलेसन बिल्ड हुन्छ र त्यसले पनि ठुलो मद्दत गर्छ कि तपाईँको बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्नको लागि है so people will people may not instantly buy or accept what ever it is your offering them because they don't trust you भन्नुको अर्थ कोही पनि व्यक्तिले इन्स्टान्टली बाई गर्दैन डेफिनेटली म पनि अब कुनै सामान हेर्नु पऱ्यो भने मजाले जान्छु हेर्छु फेरि नेक्स्ट डे हेर्छु यसरी हेर्दै हेर्दै हेर्दै त्यो ब्रान्डको विषयमा टिमको विषयमा सबै हेरिसके पछाडि बल्ल चाहिँ मलाई जब राइट टाइम फिल हुन्छ पर्चेस गर्छु नि तपाईँ पनि सेम थिङ पक्कै पनि गर्नुहुन्छ सो त्यस्तै तपाईँको पनि फेसबुकमा पनि एकैचोटि तपाईँको इन्स्ट्यान्टली भाइ हुँदैन डेफिनेटली पर्चेस गर्दैन तपाईँले उनीहरूलाई इन्गेज गराइराख्नु पऱ्यो तपाईँले उनीहरूलाई चाहिँ राइट कन्टेन्टहरू दिइराख्नु पऱ्यो सो फर्स्ट टाइममा तपाईँले ट्रस्ट गर्दैन होइन what ever you are offering because they don't trust you at but with a few well spend dollar on Facebook app will became more aware of your brand and your बजेस सह अलिकति तपाईँले चाहिँ आफ्नो केही डलर स्पेन्ड गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट अलिकति मोर इङ्गेज मोर अवेर तपाईँको बारेमा तपाईँको बिजनेसको विषयमा हुन्छन् एन्ड देन आफ्टर उनीहरू तपाईँसँग तपाईँसँग काम गर्न अथवा तपाईँको प्रडक्ट सर्भिस पर्चेस गर्न उनीहरू तयार हुन्छन् इफ यु इङ्गेज विथ यो with your Facebook fans you will further increase the trust factor and people will be more willing to do business with you होइन तपाईँ जब इङ्गेज हुन्छ आफ्नो सर्कलमा आफ्नो एड फ्रेन्ड्सहरूसँग आफ्नो फलोवर्ससँग होइन जब तपाईँले चाहिँ ट्रस्ट फ्याक्टरहरू क्रिएट गर्दै हुनु गर्दै जानुहुन्छ you will became more willing to do the business होइन people will more willing to do business with you तपाईँसँग चाहिँ काम गर्नको लागि उनीहरू तयार हुन्छन् राइट सो त्यो कुरा छ त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस इन्क्रिज गर्नको लागि फेसबुकले तपाईँलाई मद्दत गर्छ फिफ्थमा भनेको चाहिँ पोटे possibility to go viral and get even more business. Tapaiko saying, le you aspect pani rakna sabnun. So, kune kune content edi le content create gorda isanu baane. Your content viral pani una sabs. Desle pani more le isin leads dina sabsam. Right? So, when people share your content with their network or friends, I know, then it means you are doing the right thing. Have targeted the right people. Jawa tapaiko content say, kasaile share garsa. Unyako networks ma friends, sati circle ma. Means यो थाहा हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ राइट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन you have targeted the right people right while not even may buy from you they are basically getting free advertisement तपाईँ तपाईँबाट तपाईँको जब कन्टेन्ट सेयर गर्छन् अथवा चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ एडभर्टाइज साथी सर्कलमा गर्छन् उनीहरूले भलै तपाईँको पर्चेज नगरोस् तर तपाईँको चाहिँ के भइरहेको हुन्छ एडभर्टाइज भइरहेको हुन्छ which means more reference and more potential revenue for your business right जब यो कुरा हुन्छ नि तपाईँले मोर बिजनेस चाहिँ जेनेरेट गर्ने चाहिँ चान्सेस चाहिँ हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दा मैले यो च्याप्टरमा तपाईँहरूलाई सिकाएँ कि तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ पाँचवटा वे माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाएँ भने पहिलो चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो कोल्ड लिड्स एकदमै नयाँ अडियन्स नयाँ कस्टमरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ वार्म अथवा चाहिँ हट बनाउने त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूलाई सिकाएँ सो हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा अर्को विशेष च्याप्टरलाई लिएर कुरा गर्नेछौँ सिक्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच त्यतिन्जेलको लागि see you in the next chapter thank you